wir sind die Schwestern von Cass Incredible. Und ja, wir heißen Mira. Und ich bin Helin. Und ja, heute schauen wir uns TikTok-Videos an und. Und wir äh, lieben selber TikTok-Videos. Wir machen ähm, sogar selbst TikTok-Videos. Und <laughs> ich würde sagen, let's go. Ja. Okay. Oh Gott, okay. Okay. Okay. Ähm. Schaut echt gruselig aus. Okay. echt gruselig. gruselig. Und ich will dazu schon 10 Punkte geben, dafür das Mädchen hat echt gut gemacht. Ja. Cringe. Ja. Ja, das ist. Gruseliger Okay, das ich war jetzt gleiche. so auch 10 Punkte ja, gewesen. 10, weil hab, das Mädchen hat gut positioniert, also gut so eine gute Position gehabt, sich gut geschminkt und so. Ja, und, war schön. Ja, 10 Punkte. Ja. home. Gruselig. Okay. Das war jetzt echt ja, gruselig. also das Anfang war ein bisschen so süß und dann so, so was schön, anderes so verkleidet schön. und dann so wupp und dann war es halt so gruselig. Ja. Echt schön. Wirklich 10 Punkte. Wir kriegen leider ja. das hin. Das nächste. Wow. Wow. Murat. Oha. Das war Nein, Leute, also Zuerst dachte ich, zuerst dachte ich, okay, sie will nur nachsingen, dachte ich zuerst mal so tanzen, so nachsingen, dachte ich zuerst Ja, mal. dachte ich genauso und dann, und dann fängt sie an, sich so gruselig ja, zu schminken. Also erstmal so, hä, danke, so weiße Augen und dann eine Birk und dann nochmal so ganzes Make-up voller gruselig und dann habe ich mich echt erschrockt, aber wirklich 10 Punkte. Ja. Oh god. Okay. Okay, äh, das, das, wirklich gut. Das war das gruseligste ja. von an, finde ich. Ich hätte echt 20 Punkte gegeben. Ja, wirklich so gut. Ich, <laughs> ähm, und äh, ja, ich fand es auch voll gut. Und wie die das gepostet haben, so die Hand so und dann immer so weiter schminken. Oh. So. So, <laughs> so. und dann halt, ja, 20 Punkte. 10, 20. 어. 어. Das war so gruselig. Sie, ich hab das das habe ich gar nicht geachtet, wie sie das so machen. Das ist voll cool. So erstmal so ganz blass und dann so schwarz mit anfangen und dann nochmal so schwarz, Lippen schwarz, Oha, so alles schwarz. Gut, 10 Punkte, wirklich. Ja. Oh, bei alles 10 Punkte. Also das fand ich jetzt hm. echt toll. Also ich fand es halt so neun Punkte, finde ich. Also ich gebe zehn. So. Also ich gebe halt so neun Punkte, weil halt irgendwie halt seine Position gefällt mir nicht. Und ich finde, Mädchen steht das besser. Und darum neun. Also, <laughs> das war schön. fand es jetzt nicht schön, außerdem. Ja, ja, halt. Das war nicht so gruselig und außerdem, ich fand es eben nicht toll, äh, weil das sie so gespielt hat, weil fast wie man so macht, wie, weil das hat man, ähm, das haben wir auch mal gemacht, sowas, aber das hat kann schon irgendwie, fand das ja, voll langweilig. Ich fand, ich gebe acht, weil, ich also auch. fast jeder hat so Schriftzeichen hier so aus keine Ahnung aus welcher Sprache, ähm, dann und sie war nicht so gruselig und das, äh, also Mitte, also ich nehme 8. Ja, ich auch. Wow. Wow. Also, ich gebe nur vier Punkte. Ich gibt. <laughs> Äh, das wie, fand ich nicht toll. Ähm, es gibt neun, es war ein Mann, also er war so halb äh, <laughs> und so, das fand ich nicht so schön. Dann neun, aber sein Make-up <laughs> so echt gut. Also ich habe wirklich nicht gesehen, wie Make-up, wie Männer so gut Make-up machen können. Ja, ich weiß auch, aber ich fand, das fand ich irgendwie nicht toll, weil fast so welchen Tanz, wo, wo dieser Licht ist, das fand ich auch nicht toll. Das war echt nicht toll, also nein. Ja. Auf jeden Fall nicht. Ganz gar nicht toll. Und ich glaube, als nächstes schauen wir Blackpink an. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch liked dieses Video und abonniert noch. Und ja, viel Spaß, bye!